nkulamusiza nnyo munafe atuwuliriza era nenkwaniriza puroguramu eno tugenda kutandikirako eh, russia oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo ekiro eh, ekikeseza oba enkya yaleero naye nga tetunagenda eyo katusooke tu russia enkya yaleero etandise okusesebula ukraine kino kiza kitya nga putin amaze wiiki bbiri ng'agamba nti obulumbaganyi tebugenda kuba bwamangu kubanga kinajjukirwa nti ne pulezidenti wa amerika yali amugambye nti ateekateeka okulumba mu wiiki bbiri kyokka ze yeegaana naye nkya ya leero mm. putini alumbye ra ukraine kino kikakasiza mm. nti abamerika n'abangereza baali batuufu mu mm. bigambo byabwe kubanga boris johnson sa minisita wa bungereza ne joe biden president wa america ah, russia ne bwe yatandika okusitula abamu ku baserikale nega nti ebajja kulayimi yebazaayo biden yagamba nti ebyo byonna byakigomaasa ngente eyote ekikoomi mm. olowooza buli lwessa eseesaamu mm. kumbe nedda ah, kubanga byonna bye baayogera byebituukiridde baalaga nti amawulire gaabwe ag'obukesi gaali tegannalaga nti waliwo enkyukakyuka ng'obukesi bwabwe balaga nti russia eri ku bwerinda obusembayo okubeera obwa waggulu ekitegeeza nti waali wabulayo obubuzi kiragiro emanduso ekwatibweko mm. era kyekikoleddwa ekiro ekikeeseza olwaleero kikulaga nti okweteekateeka kubadde kuggumivu kubanga bayise mu bitundu bisatu enumba zino balumbye nga bayita e belarus balumba nga bayita mu buvanjuba mu bitundu biri ebyeluhansk ne donesiki ate era balumba nga bava mu bukiika ddyo mu kitundu kiri ekyecrimea mm. kyebaatwala edda okuva ku nsi eya ukraine mu mwaka ogw214 so naye putiini omulaba kino ng'akyetegekedde mm. kubanga ayina okwogera kwe yasembayo okukola nnaku ntono zetukuby amabega alyoke alangirire nti donesk ne luhansk ye kati abitwalanga nsi ezetengeredde kyokka jjukira ebyo bibuga Ah, ebyensi ya ukraine mm. nebibaddemu abawaguzi okuva bbiri kumi nena okwogera okwo kwali kunene kwali kuwanvu n'abazaayo kubanga yali obubaka bwobutunuulira bwali eri bannansi ba russia abazaayo mu byafaayo mu bufunze ng'ayagala babeere emabegawe mu lutalo luno kati ngaebyokwerinda byonna amaze okubikola mm. bw'amala okubikola kakati ng'anoonya obuwagizi bw'awaka yagobereddemu katono doctrine ya colin power ojjukira nga tujogerako wano emabegako hmm. nti colin power yaleeta doctrine mu magye ga amerika weyabeerera omuduumizi nga doctrine eyo erimu ebitundu nti ekisooka bw'okkiriza nti ogenda mu lutalo lambika bulungi ensonga ez'olutalo olwo hmm. n'ebigendererwa nti tugenda mu lutalo naye kiki kye twagala okugjayo bwomala okuzirambika weteeketeeke bwomala okweteekateeka nokakasa nti osobola okutuukiriza objectives zo ziri kaakati noonya obuwagizi bw'abantu mu nsi yo kuba osobola okuba n'ebiruubirirwa ebirungi naye ensi yo neetategeera lwaki obatutte mu lutalo hmm. eh, colin power ogendamu ebyo yali yeesigama ku bye yalaba mu amerika mu gyensanvu n'enkaaga nga amerika eri mu lutalo lwe vietnam ngaabantu bangi awaka mu amerika tebamanyi lwaki amerika eri mu lutalo olwo hmm. era ngenkya neggulo begugunga ku nguudo nga bagamba abaana baffe mbajje e vietnam kakati putiini yeewozeeko ebimu ku biri mu doctrine ya general colin powell hmm. okwogera okwo kwali kuteekateeka bannansi ba russia n'abalaga obuvo n'obuddo amaanyi ge baalina mu biseera bya soviet union baani aba abasekeeterera n'atuuka n'okubaga nti abamerika abo n'abalala njagala mukimanye nti tebatwagaliza essaawa yonna baagala tusaanewo mm. nti emabegako awo mu nteekateeka zaabwe eza nnatu baagamba nti baagala okwongera okuzimba amaanyi okulwanyisa abalabe baabwe mu kitundu ekyo ekyolukalo lwa bulaaya kanaabuuza ng'ali ku tivi ani mulabe wa amerika wano yeffe tewali mulala nti yadde mukiwandiiko tebaatekamu linnya lyaffe fe balabe ba amerika kati bino byonna agamba byolaba ukraine n'awalala amerika ne banywanyi baayo batunoonya era nabagamba nti ekibaluma tugezezaako okweddaabulula mu byenfuna baatuleka bubi nga batutaagudde taagudde mukyenda mugumu kati tubadde tutandise okudda engulu mu byenfuna tuzimbye amagye kati tebayinza kubyagala naafundikira ngaabagamba ne bwe siikole bye ŋŋenda kukola nkukakasa nti abasajja abo bajja kututeekako obukwakulizo mm. naga nti n'olwekyo kati tewakyali kyetuzza mu bufunzi yali abateekateeka kubanga waaliwo abakyalinamu omutima tugende oba tetugende era ensonda ziraga nti putiini nga tannasalawo munda yayina okusika omuguwa n'akulira ebitongole ebikesa ebikettera wabweru w'eggwanga mm. kubanga mu miitingi yadde ku nkomerero ebirowoozo ebisinga byawagira putin naye waaliwo dissenta mu meeting eyo nga ye saabakesi owebweru wa russia nga tawagira kya russia na putin kulangirira nti donetsk ne luhansk bifuusa ensi eyetengeredde ng'alaba putin abatwala mu lutalo olutetaagisa hmm. so olaba nti obanga ne kuddaala eryo eryawaggulu waaliyo ba dissenta kati ate olwo mu barasia aba wansi yadde abasinga obungi bamuwagira naye oyinayo naaba baga nti mm-hmm, ddala kino kyetwetaaga mu kiseera kino so okwogera ku okwo kwali kuwanvu nekubazaayo mubyafaayo ebimu nga sina bituufu no byeyali ayogera mm. naye nga munabyabufuzi ngaakikola lwabugenderevu abamanyi e, e, ebyafaayo nehistori wekitundu ekyo mm. mwali mubingi putini byeyayogera nga si bituufu naye nga munabyabufuzi yali politicaly correct yeyo ayina kyeyali aggusa mm. okuteekateeka bannansi barasha era ekimu ku bigambo ebyalimu ebikulu nti bye tutuuseeko bireetedde bannaffe akasajja ku mutima mm. bajja kunoonya engeri gye batuteekako obukwakkulizo oba bino tubikoze byeŋŋenda okukola tannababuulira biki byagenda kukola naga naye amakubo gonna geŋŋenda okukwata mumanye nti bagenda kujja n'obukwakkulizo naye ne bwe sandigakutte bino bye tumaze okutuukako mm. bibayisa bubi kakati bw'aba afundikira n'agamba na donetsk ne luhansk nsi zetengeredde era nsindiseyangenda kusindikayo amagye aga rasha okuyamba okulaba nti teri muntu yenna oba nsi yonna hmm. ejja kulumba bantu mu nsi ezo abasazeewo okwetongola nga kyakola kifaanagana nekyeyakolako emyaka egisoba mu kumi emabega ebitundu bibiri south osetia nabukazia byewaggula ku georgia jukira georgia nayo yalitwalira e soviet union hmm. kati georgia mm. eyagalidde ebikime kyokka georgia naye eyagala okuyingira nato obuzibu russia bwerina ku georgia bufaanagana n'obwa ukraine russia yajjayo naaga omubuto nesesebula georgia mu wiiki emu yali ejejje mu south osetia nabukazi hmm. nebisigala nga bitundu ebyetengeredde yabakuba neyingirako ne mukitundu ekirala ekyegeorgia ekitaliiko nkayana so kakati ku mulundi guno abantu yabateeseteese n'alangirira nti ebifo ebyo byetengeredde era n'asindikayo n'amagye kati mu kusooka wabaddewo endowooza nti oba oliawo ajja kkomaawo era olutalo alukomye mu kitundu ekyo ekitundu ekyo ekigazi bakiyita donibas ye region bo, bo abe ukraine bwe bakiyita naye jukira oyinamu gavumenti kati bbiri eye luhansk Putin jaita Luhansk Republic oyanani Donetsk Republic niyo ku Ukraine eyo yona region eyo Donbas kati mukusoka endowooza ebadde nti nti oba oliawo Putin olutale agenda kuluteeka mu kitundu ekyo ekyo Donbas kyokka obudde bubadde bukya n'alangirira nti ng'oggyeko biri ebyasooka eby'okutongoza ensi ezo kakati asindise n'amagye okulwanagana n'omusirikale wa ukraine yenna anasangibwayo kubanga yadde twogera ku bitundu luhansk ne donetsk naye obadde oyina obumu ku butundu bwosangamu mm. ngaaba ukraine bakyalimu abasirikale ne donetsk kati nabo bonna abadde abakasukira ddala baveeyo era nga tanakola bulumbaganya asoose kulangirira nti tujja naye nga tujja bwoba oli musirikale wa ukraine nga gyoli suule mundu dduka <laughs> bwotoogisuule omusaayi gugenda kuyiika naye gugenda kuba ku mikono gyammwe si mikono gyaffe mm. <laughs> byebadde bigambo bwotasuula muntu n'ogitutunuzaamu omusaayi gujja kuyiika naye abantu abanaafa mwe mujja okunenyezebwa so si ffe singa muddukayo buddusi tejja kuba kulwana mm. kaakati obudde bugenza okusaasaana ng'abadde alowoozebwa nti emundu egenda kubeera donibaazi yokka ng'ebikompola bitandise n'okutuuka mu kibuga ekikulu kiyevu okay. ebyo bifubutuka belarus jjukira lwetwayogerako ku lutalo luno nakulaga nti ebyaliwo byali biraga nti russia yeetegese okulumba ng'eva mu nfo ssatu mm. esobola okuyita e belarus esobola okuyita mu buvanjuba esobola okuyita mu bukiikaddyo mm. kakati mu buvanjuba gyetandikidde n'ebikwekweta omu donibas mm. busaasaana netandika okuweereza ebikompola mukibuga kiev kyekibuga ekikulu ekya ukraine hmm. mukiseera kyekimu amagye nago negatandika okutambula kumazzi agokumazzi nga gava ku katundu kali ake crimea golekera omwalo ogwa odessa kyekibuga ekyomwalo ekisinga obunene kakati ukraine kyeyasigaza kasita bagisalako ekitundu kiri ekye crimea so ekiragira ddala nti kakati oli mu lutalo oluwedde emirimu era putiini n'alabula n'okulabula mu kwogeraku okwo ngaebikokweto bino tebinatandika nti ensi yonna enaagezaako okweyingiza mu lutalo luno bagyetegekedde so embeera bwetyo bwefaananye olutalo nga lutandika enkyeya leero mu nsi eya ukraine okyali ku mukutu sam kaziwe dispatches ng'olutalo luno terunnabaawo ku ntandikwa ya wiiki eno amawanga agawerako gatadde obukwakulizo ku putin oba russia obukwakulizo buno bwebuluwa era lwaki obukwakulizo buno tebulobedde putin kulumba ukraine obukwakulizo buwera naye tebulobedde putin kubanga bwabadde bwa ngeri ya kitiitiizi <laughs> ngaababuwadde bebatiitira engeri gye babuleese ah, erimu obutiti nga teraga muntu mugumivu amaloboozi ge baali boogeza bwe batuuka ku bukwakulizo ne bavumbeera kati ndooza putiini n'ategeera nti bano kirabika si beetegefu mm. kuyiwawo omubiri mu njogere y'ennaku zino okutaasa ukraine nti basobola okugiwagira morale naye balinga abatali beetegefu kuyiwawo omubiri mm. nfakti kiyinza n'okuba kyekyayongedde okugamba okulaga putiini nti alumba olaba ne ku bukwakulizo bakomyawo mm. kubanga bwe baleese tebuyina nnyo ngeri gye bukosa byanfuna bya russia kubanga okutya okuliwo nti singa okosenya ebyenfuna bya russia osobola n'okuleeta mass uprising mu russia kuba kisoboka hmm. osobola okuleetera abantu mu russia okwegugunga ne bawakanye ne gavumenti ya putin n'okugisuula ne bagisuula kisoboka hmm. naye olw'okuba nti ekonome z'ensi yonna zaakwatagana kati n'abamerika n'abala yadde batiisatiisa tujja n'obukwakuliza naye ate babeera begendereza sajja tom friedman omukuba namawulire abagundivu era omuwandiisi kayingo ku kyebayita international political economy alina ekitabo kyewandika nakiyita the world is flat akulaga ensi bwe yafuuka ekyalo ekimu nekwatagana kati okukwatagana oku kuleetera n'abalabe ne beesanga nga bazibu okwekolako ebikolobero hmm. kubanga ate balina we baesanga nga ate awo webalina okukwataganira so njaa tutunulire obumu ku bukwakulizo hmm. amerika yeyasoose nekwata banka bbiri ku banka enyingi eziri mu russia neeragira nti tezigenda kuddamu kusuubula naamerica mhm. nga tosobola kuzikozesa bwoba olina kyoyagala okukola oba okugula mu amerika oba okusasula nekitegeeza endala zo zisobola okukola mhm. so kati kitegeeza nti bwokoseza ababeera batono mhm. si russia yonna ekirala n'abaako abantu bataano be baalonzeeyo mu ukraine abali ku lusegere lwa putin ne babateekako envumbo kati botaddeko envumbo abamu kwabo tebalina nakyabugagga mu amerika tebalina nanteekateeka zakujja mu amerika <laughs> so kati ekyo nakyo nekisigala nga kiri symbolic mm. uh, amerika era nega nti tegenda kuddamu eweze omumerika yenna ogenda maaso okukolera bisinesi luhanski ne donesk kubanga olwo putin yabadde amazoga nti ezo zifuza ensi zetengeredde naye olw'ebyobufuzi n'ebyafaayo ebibaddeawo okuva 2 okyali ku mukutu samkaziwe dispatches tutunuulidde obukwakulizo obwateereddwa ku putin kyokka ate enkya ya leero n'alumba wetugenda mukuwumula mm. mbadde mm. nkulaga nti amerika mu bumu ku bukwakulizo bwayo yaganye omumerika yenna okukola bizinensi ogenda maaso ne bizinensi e luhansk ne donesiki naye nga olwokusuka omugo okubadde mu bitundu ebyo mm. abamerika tebasuubulirayo bakoma kiyevu so kitegeeza nakyo kiringa ekitali e, eh, kubanga singa obadde ogenda kubayimiriza kiyevu mm. byenfuna bye kiyevu oba ojja kubizingamya kuba balinayo bizinesi balinayo amakolero mm. eluhansk ne donesk kubanga ebyafaayo biraga nti investo tateeka wantu sente wasuubira nti wajja kuba akatabangu kubwakola kye bayita fisibility study mm. ne bwomulaga nti waliwaliryo emirembe naye nga myaka kumi tagirabawo investo ali sirias tateekawo sente kyekiri kyenagamba baba bataputa kyebayita peace hmm. nti peace tekitegeeza butabeerawo lutalo naye omuntu alina okubanga omutima gwe mugumu nti nemyaka ana tewajja kubaawo naye bwebaga nti lwalo tuli bulungi naye nkya simanyi kino abaawo investo ali sirias tateekawo sente hmm. kuba aba agenda kusiga ensimbi ng'ayinza nakuzifunamu myaka ataano kati aziteekewo nga myaka ebiri Mm. teri mumerika ateeka luhansk na donetsk kubanga ebyafaayo byawo babimanyi kitegeeza nti kakati naka kakwakulizo kabwewusa mm. tekalina kyekategeeza eri bitundu ebyo mm. ah, kakati bwova ku bamerika nogenda ku european union enoonyezaayo abantu n'ebitongole abiri mu musanvu nga mulimu nezibanka enondemu nabo nebagaana okuddamu okusuubulagana n'omukago gwa bulaaya negenda ku babaka ba parliament ento gye bayita duuma mu russia bisatu mu ataano mu omu nabo ne bateekako envumbo kubanga baayise ekiteeso ekikakasa enteekateeka ya putin okutongoza donetsk ne luhansk republics okay. naye babadde na nteekateeka ki ez'okugenda mu amerika <laughs> oba okujja ku lukalo lwa bulaaya amakulu gaakyo ge galiwa uh, kakati ndowooza eyabadde n'akakwakuliza akazito kubano tujja gamba germany omukulembeze waayo mm. chancellor olaf schools yasaze okuyimiriza enteekateeka ez'okugulawo omudumu ogutambuza gaasi ogwa nord stream 2 mm. uva russia ne gujja mu nsi eya germany okay. bagusaasaanyirizaako obuwumbi n'obuwumbi bwa dola za america kitutta emyaka egisoba mu kumi nga baguzimba gwaggwa omwaka oguwedde kakati bwegumala okugwa ebitongole ebirondoozi bayite ba regulators mu mm. germany kati okuva omwaka ogwedde bebadde bali mukwekenneenya oba gutuukana n'omutindo ddala gukirizibwe okukola kati mm. prosesi ebadde genda maaso olaf scols yagiyimiriza eh, ekosebwa nnyo kubanga etaddewo ensimbi empitirivu mm. ate ezaayo mm. kubanga gasprom kampuni ya russia ey'amafuta e, yesinza ensimbi muno mm. ate bwogivaako ne rasha butereevu naye eyinamu emigabo nga gavumenti kakati osize osuubira okufuna kubanga gaasi n'amafuta byebimu kyekimu ku bintu ebiyimirizaawo rasha kyekintu mwesinga okujja ensimbi mm. kakati bwokikoonako oba obakoze bubi bwewetegereza olafu scols yaayina kukakwakkuliza akazitowazitowamu okay. ate nga naye ayimiriza mukutu guno naye tayimiriza gaasi na mafuta biva rasha so amakuba amalala bigakozesa <laughs> omukutu guno jukira tegunatandika nakukola e. tegunatandika nakukola okay. so ekitegeeza gakyajja okuva mu ggwanga erya rasha germany ku gaasi gwekozesa ekitundu kimu kyakusatu yena yenna emujja mu nsi eya rasha mm. kakati yotanayimirira akyajja so obukwakulizo obwo nawo bwobwetegereza tewali kibadde kirumya nnyo putini mutwe bungereza nayo neteeka obukwakulizo ku banka taano ne banagagga basatu berowooza nti bali ku lusegere lwa viladimir putin omukulembeze w'ensi eya russia era nabwo tebulina nnyo makulu kyekyo lwakyo olaba nti bwenzirayo ku kibuuzo kyo kyayanguye deputini okuzimula bino byonna ekiri kikesezo olwaleero mm. n'alumba ukraine okay. mm. uh, america ne banywanyi baayo basuubiza okuteekawo obukwakulizo obulala obunaaluma putin bukwakulizo ki obuyinza okuluma putin okusinga ku buno obusoose obukwakulizo webuli bwe basobola nga, nga mu lunaku lumu rusia etandise okuwulirirawo akazito okay. naye olwakiri kyenkugaye nti ensi yafuuka kyalo kimu mm. kati ate nabo babutya pesa weriryawo oliraba likola kyoyagala naye ate otya okulinyiga mm. kati obumu ku bukambo kulage okay. ekimu ku byo bano kye basobola okukola amerika ne banywanyi baayo basobola okugaana russia okuddamu okujiguza tekinologiya oba ebyuma ebya tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu gwetaweesa ng'emugula walala omukozesa mu mafakitore gaayo agakola ebintu ngemotoka namasimu gasereza mm. semiconducta microchips ekyokulabirako mm -hmm. kati ebyo raki ebigula okusinga ku lukalu lwa bulaaya kati betunka nabo mu bigambo ne amerika kubabo kati etunka nabo mu bigambo ukraine gyetunka nayo mu mondo mm. kakati ekyo bwokikola oba obakoseza mu bintu ebibayamba okufulumya ebintu ebireeta ensimbi kyokka ate era ebimu ku ebyo byebakozesa ne mu kukola ebyokulwanyisa mm. abarasha mm. kati awo oba bakutta enteegateega naye okusoomoozebwa kwolina nti ate naawe abifulumya ako kataleko kanene bwokasu e-, ekkuba erikutuusa mu katale kakanene bwolisuulamu emisanvu ebyo ogenda kubiguza uganda uganda tegenda gula semiconductor chipses <laughs> kote tuina kyetugenda zikozesa <laughs> kakati ozitwalewa okikola waliwo amafactory agagenda okusalako n'abantu babulwa emirimu okyali ku mukutu samkaziwe dispatches tubadde tukyalaba obukwakuliza obulala obuyinza okuteekebwawo amerika ne banywanyi baayo okuluma putin kati bwetuva ku tekinologi oyo mm. amerika n'abazungu gwe baguza russia nga ekyokulabirako kyetuwadde kya semiconductor microchips mm. kyekyokulabirako kyetuwadde bwovaayo eyo amerika esobola okuteeka envumbo ku mawanga negagaana okukolagana ne russia mu byobusuubuzi mm. nga bakozesa dola ya america nga reserve currency okay ekyo america ekisobola mm. nga nti russia bwegenda mu katale k'ensi yonna oba kampuni yonna evudde russia mu nteekateeka ey'obuguzi temukozesa dola mm. kakati russia eba yeesanze mu kusoomoozebwa nti olwaleero we twogerera amafuta ne gaasi waayo ebisinga obungi bizinensi bazikola besigama ku dola ya amerika okay. so oba ogenda kudobonkanya ebyenfuna mu russia mm. naye ekyo bwokikola russia n'ogidobonkanya omukago gwa bulaaya gukozesa nyo amafuta ne gaasi ng'otandikira ku germany mm. okuva mu russia mm. ate bano be banywanyibo so bajaga nti mukulu yadde obusungu bungi naye ate soko kakanimu ekikolwakyo naffe kijja kutukosa mm-hmm. kubanga mu buguzi obwo bakozesaki doola kati bwebateekako envumbo oba oyimiriza amafuta ago ineffect kyekiba kitegeeza munfunzi olutugenda okukosa amawanga agakozesa doola okusuubula erasha butereevu okay. kakati amawanga ku lukalu lwa bulaaya jama n'abala beetegefu ku ekyo ye amerika esobola okuba neetegefu kubanga teyimiriddewo ku mafuta ga russia na gas mm. naye bookolagana nabo abalala mm. obalese mu katyabaga ate ng'obeetaaga so kati ekyo naye kirina okusoomooza okwakyo mm-hmm. ekirala amerika ne banywanyi baayo basobola okujja russia ne banka zaayo zonna ez'ebyobusuubuzi mu nkola eya swift enkola eyo eya swift omuntu yenna nga wali osasuddeko omuntu oba kampuni ngaeri wabweru wa uganda ng'ogenze mu banka hmm. oteekwa okuba nga obugambo obwo wali obulabyeko swift hmm. kati enkola eya swift yenkola etambuza amawulire mu banka ez'ebyobusuubuzi mu nsi yonna tetambuza sente etambuza mawulire amawulire ago negesigamizibwako banka eyebyobusuubuzi okutambuza sente kyekirwaki osobola okubeera mu banka wano eya sentinary nosasula omuntu mu banka mu america eya bank of america nga banka zanjawulo nnyo naye nosasula nafuna bulungi sente zate mu bwangu mm. olw'enkola eri etambuza amawulire eya swift so singa bakeera ne bagamba ekitebe kya swift kiri mu bubirigi singa bakeera ne bagamba nti russia tukuzje mu nteekateeka eno eya swift oba oyagala oba toyagala in the short term mu kiseera ekisooka mu maaso eyo bisobola okukyuka naye bunambiro oba odobonkanyiza ebyenfuna ne banka zaabwe kuba kitegeeza nti abarasya abasuubula ku ddaala ly'ensi yonna ne bizinensi ze bakola hmm. kati sente zaabwe okuzitambuza kuba kukalubye oba obazizaayo mu myaka gy'enkaaga kubanga eno swift etandika mu gy'ensanvu nga gitandika hmm. mu nkola ziri ez'edda gy'oba oziza abasuubuzi berasya kati olwoba bagenda kuvuganya naani ku ddaala ly'ensi yonna ng'eyo gye sipiidi kwotambulira bantu bali ku sipiidi ya kizungirizi gw'otambula nga nawolofu hmm. mu byokutambuza sente so ekyo kisobola okukosa russia naye amerika ne banywanyi baayo ate nabo bakitya kubanga banka mu mawanga gaabwe ate zikwataganye bulungi ne banka butereevu ne bankisi ez'enjawulo ez'ebyobusuubuzi hmm. mu nsi ya russia kakati nammwe muyina engeri gye mujja okuba mwekosezaamu kati mulina okuba nga mmaze okukyetegereza tugenda kukigumira tutya so nga ate ekirala swift yefuuse ey'amaanyi nefuula amawanga gano agali ku lukalu lwa bulaya n'amerika gakiri maanyi kubanga ge gagifuga mm. bw'ogiyimiriza omanye embeera ewa omuntu ekyokukola oyinza okuleetera china ne rasha ogamba naye lwaki naffe tetuyiyaawo ekyaffe mm. oba ntegerekeka ah. nobawo omukisa mukusomozebwa ah. ebizibu bikuletera okutetenkanya singa mukusoberwa batetenkanya china ne russia ne bayiyawo ekyabwe nga kyakuvuganya swift olutalo ne bwe luligwa ebyo oliba okyabikyusa <laughs> ababa tebakyali bakasitoma abo hmm. kati otunuulira ebya short tam notunula nebya long tam mm. kati okwo nakusoomooza nga tonalangirira nti russia njijje musufuri naye woogijiramu ku makya ga leero bugenda okuziba mu russia akazito kaba katandisa okuwulirwa e-, ekyo tekyetaaga wiiki ku makya bugenda okuziba akazito kaba katandisa okuwulirwa ng'ogaye nti russia tujijje mu nkola eya swift ekirala ekisobola okuluma kyamafuta na gaasi kubanga ogwo gwe mutima gwa russia Hmm. bantu mm. balowooza nti amafuta gasinga mawanga g'abawalabu aa ah, ah. wano wewali omutima gwa russia amafuta ne, ne gas era lumu makeini bwe yali agogombola russia eno omugenzi makeini yali seneta mu america eyo bwe yali agogombola russia yagaa nti naye russia is just a gas station isundiro ly'amafuta mm -hmm. bwe tusiba tapu tuba tugimaze <laughs> lumu yali agamba abamerica tulwaki eh. tubonyaabonya It's just a gas station. <laughs> Siba. Oh, tap with Fulumia Mafut mm. to bring at Mokakanis. Of course, Yajito are extreme. Naya Yagazako, Okujira H. Fan and Musungwachita hyperbole. Deliberate exaggeration. Mm. Ningari, Akujira yo point yankuru, nti, amafuta ne gas vikuru nyo. Atevi njiko bio, akatari kabio kalikurukalu wavurai. Okay. Katia katari wakaba kalikurukalu wavurai. nemuga gama nti tugazize mubakose okubanga tebayingiza nsimbi mm. kati ate agammwe gaba gayina okulinnya oba oyagala oba toyagala so so ebyokkola ebirina babirina abatunka ne rasha naye okwegendereza kwamaanyi ndabanga ebirina kiremya ekiti ekyasoose <laughs> wakitulaze bulungi mm. olwa less business mm. baba america mu russia n'ebiringa ebyo ate tugenze ku ddaala eriddako mm. eryobukwakuliza obusobola okujja mm. tebunyiga russia yokka mm. nga bwoleese banywanyi ba america abalala abanyigirizibwa olwo bobo babonaakola anti kakati mu kusika omugwa okwekika kino mm. bwoba olina kyoyagala okugusa oyinza okusalawo obeeko kyofiirwa opportunity cost okay. so yadde bulinga kiremya mm. naye singa embeera etuuka n'etabuka nga kyekisigadde ekyokolebwa kyokka tewali kigaana eh. bano balina enteekateeka ey'okwenyigira mu lutalo nga tugjeeko obukwakkulizo mu kiseera kino tebalina mm. naye ebyolutalo nga bwe luba abasirikale balina enjogera nti olutalo bwe lutandika pulaani yesooka okufa <laughs> kasitemundu etandika okuseka byo mwatese tese ebyo biba bize ee kuba kati waliyo bamu action te biba byakogezesa mm muba te mugeresa kya bulamu bu okay so kati putini atandise ayina ebigendererwa bye bimu ku bya byogedde mu lwatu nga mm. tanakola bulumbaganyi mm. naye wakati mu lutalo wasobola okubaawo ebikyuka mm. ekifo mwe balwanira kirina okusoomoozebwa nti olinamu amawanga agaali ku soviet union ne gakutuka mm. kati nga galina mukago gwa nato ga memba agajjuvu okay. kati otalo lutandise tugambe nti kumpi lwa mawanga asatu olina belarusi olina ukraine ne russia mm. naye singa lugaziwa ebikompola mu butanwa nebigendako mu mawanga amalala oba nebigendako mu nsi emu nga memba ya nato atika eyokutaano mu nato egamba kasita olumba omu fenna oba otulumbi era kyekyo lwaki russia teyagala ukraine na georgia kuyingira nato mm. kuba bino byekoze singa ukraine yali yayingira mukyenda mwena lwe yasooka okusaba okuyingira nato tewandibadde nakubaganya birowoozo singa kati walabye edda amaanyi ga nato mu lutalo luno okay. singa obalaba nga basinziire poland singa obalaba nga basinziire germany singa obalaba nga basinziire taki singa kati byolaba mu lutalo luno mm. naye so wetwogerera tewali mbeera eraga nti bano beetegefu naye obwerinde bwakika kyawagulu kubanga ebyokulwanyisa nato byebadde nabyo mukitundu kino yabirinyisa dde okwawukana kubibaddeyo okay. so omwendo nagwo gwalinya dda tewali kitasoboka mm. naye mumbeera eno tewali kiraga nti bano banywanyi ba ukraine betegefu nabo gamba nti katudize russia nga tukozesa emundu olutalo luno luyinza kukosa lutya ensi lusobola okugikosa mu ngeri nyingi mm. ekyokulabirako singa russia ejibwa mu nteekateeka eya swift okay. naawe uganda osobola okwesanga ngaolina bwokoseddwa mm. bwoba oli muna uganda tugeze olina omwana asomera russia olina byosuubula e russia obireeta wano bintu bingi ebisobola okukosebwa okay. kubanga banka zebyobusuubuzi nyingi mu russia abantu bakolagana nazo okwetoloola ensi yonna mm. ekirala Russia ne Ukraine gegamu ku mawanga gasinga okufulumya ekirime ekya wheat ukimanyi mm. mm. ekivaamu engano Russia ye namba emu mm -hmm. Ukraine eri mawanga ataano agasooka okay. wakati mu lutalo luno nga tomanyi na buwanvu bwalwo kati ukraine togenda kusuubirayo bantu kutuula ntende kulima ng'ebikompola bibayitako waggulu ku mitwe mm. so production eba ejja kwesala okay. naye tugeze kubayo rasha ngazi kana ate akatalo kali kuludda lumu ebitundu ebirala emirimu gijja genda bukwaku mm. naye bamala okugifulumya egenda kutambula etya singa obukwakuliza obumu ku buli bwetwogeddeko nabwo bubeerawo ekirala amawanga gano gonna gatuuka ku liyanja erya blakasi okay. ebyamaguzi bingi ebitambula ku ddaala ly'ensi yonna eryo lyerimu ku kkubo eryamaanyi kwe biyita mm. ensi yonna eba ejja kukosebwa amawanga ku lukalu lwa bulaaya ennyonyi ezisimbulako genda kusemazinga wa asia zisinga kukozesa bwengula bwa russia bwe butera okubeera uh, cost effective kwegamba osaasaanya katono mm. bwenjogera kusemazinga wa asia china n'awalala kati kitegeeza nti eŋŋendo zisobola okuwanvuwa singa olutalo lukoleera mm. eŋŋendo bwe ziwanvuwa nebbeeyi ejja kulinnya so kati ekisooka osobola okulaba ebbeeyi yeŋŋano ngaerinnya e uganda mm -hmm. ekirala ebyamaguzi byosuubula ekyayina eŋŋendo nazo zisobola okuwanvuwa mm -hmm. olwolutalo luno kakati n'obukwakulizo buli obwenfuna obwebyenfuna busobola okulinyisa kosti ya bizinensi ku mutimbagano mu byenfuna mu financial institutions mm. so olutalo lwa ukraine ne russia naye lusobola okukosa ensi yonna mu ngeri nyingi okay. waliwo abatandise obibungeesa hmm. mu sematalo owokusatu does it come anywhere near sematalo eyasooka ne sematalo owokubiri kakati tewali kitasoboka ku nsi kuno hmm. kuba bwoddayo n'osoma sematale eyasooka ne sematale owokubiri hmm. yava mu busonga obusinga okubeera obwobwewusa kuba amawanga gabeera n'embiranyi zaago woolowooleza nti we gagenda okulwanira ne gatalwana akasobi akatono bwe kati ne katabula ensi twogera kati ku lutalo lulimu amawanga asatu mm -hmm. tetumanyi lugenda kukomawa mhm. kubanga lwakatandika butandisi e, era katono nnyo ku nsonga eyo mm. wali wano john sali uh, ali bungereza uh, ayina ensonga gyaweereza naga nti russia will win battles kati nga kano akasoose mm. obwegenze donetsk ne luhansk ako kabatu yakawangudde yabusazeeko dda bwafuuse bwetengeredde yebufuga okay. naye naabuuza enasobola n'okuwangula the war kubanga you can win battles naye olutalo lwe lugazi n'otaluwangula so kakati olutalo tetumanyi lukomadi oh. kati buno bwe tuli mu kwogerako obu battles nti bayise odessa ako kabato tibawereza mm. ebikompola basinzire bera obwo nabo bato mm. olutalo olugazi n'ekigendero ekyokulemesa ukraine okuyingira nato eruwangula lwa e, e, oku kusomoza kunene uh -huh. Ah. kwanga kino yinzo chikola tena yongera kutabula ambera okay ne yongera kwanga esobola nokusula government ye Kiev na yokujo chupayinga kizibu hmm. kwanga mm. abantu be Kiev si barasha edoneski barasha abakukiririza mweno tebakukiririza mm. so ebikompara bino byasindise bisobola okukyankalanya kati n'ekisaawe ky'ennyonyi emirimu giyimiridde kubanga bakasusa ebikompola ebimu okukiriraana hmm. kisaawe ky'ennyonyi ekikulu ekiyevu giyimiridde soso okyankalanyiza naye osobola okugaa nti kakati nze ntuddewo obwo bwe buwanguzi obwenkomeredde e-, eyo nsonga nene eyo nsonga nene hmm. ku ntandikwa y'okusuka omugwa wakati wa ukraine ne russia china yali eraga nti ewagira russia naye olutalo lugenzo okubalukawo ngaetandise okuvumbeera kiki kakati kituufu kyoyogedde mm. era tunajjukira nti ne ku ntandikwa y'omwezi guno enaku z'omwezi zaali nnya russia ne china baafulumya ekiwandiiko kyawamu nga kiwanvu ddala kya bigambo nkumi taano mm. nga ekiwandiiko kino kiraga obumu bwe balina okay. ku kusika omuguwa kuno Mm. era ekiwandiiko kyekimu nekigugumbula nattu nebaga nti ekigenderwa kyayo kuzuukusa byaliwo mu lutalo luli olwa koldiwo mm. era bombi nebaga nti tebawagira kya nato kwesembereza mu mawanga agaliraanye russia kigambo kyali kikambwe kati ekyo bakikola guno gutandika ogwokubiri mm. naye ate omwaka ogwedde nga gugwako bayina n'okugezesa ebyokulwanyisa okwawamu russia ne china naye ku balaza mu united nation security council omubaka wa china mu kibiina kyamawanga amagate zange john bwe yalabiseeyo mu kifo ky'okuwagira banne ababadde balangiridde nti donetsk ne luhansk betengeredde ate yagambye tuyina ekisoka teyakiriza kyakutongoza bifo ebyo yadde teyavumiridde russia so kabonero akasoka okulaga okuvumba era songa yandibadde munywanyiwe mu nsonga zino bwodda ku kiwandiiko kiri mm. ekyafulumanga nnyo omwezi guno ogwokubiri singa lyeddoboozi lyerimu era lyetwandiwulidde nga zanga juni ayatula ddoboozi lyerimu si bwe yakoze mm. era nafundikiranga ga nti njagala russia ne ukraine batuule bateese kitegeeza nti yasitudde ukraine okugiteeka kumpi ku ddaala lya russia ebikontana n'ekiwandiiko kiri ekyebigambo enkumi etaano so kikulaga okuvumbeera naye bambi bweweteekako mu bigere bya china kosobola mm. okutegeera okukaluubirizibwa kwerina mu kiseera kino ekisooka mm-hmm. nti singa ega nti nyingidde olutalo luno n'ebyokulwanyisa nyambeko russia n'ab'oludda luno ne mbanyigiriza ne baleetawo obukwakkulizo buli bwe njogeddeko mm. obulimu engeri yakiremye abacyina obanyonyola otya okubatwala mu mbeera eyo esobola okubakosa mu byenfuna kubanga mu byenfuna russia ya wansi nnyo ku china n'amerika wansi nnyo nnyo nnyo ddala mm. kakati ate tukimanyi bulungi nti embeera y'ebyenfuna ekosa nnyo omugagga okusinga omwavu mm. kubanga omwavu gwosobola okunoonya engeri gyobaawo kopingi mekanizimu zizo nyangu enjala bwejja gosobola ga nti aa tujja kulya ngaekibwe kimu tukirya ku saawa mwenda kigatta breakfast lunch ne sapa abaana mugenda ku macyabaga mugende muzanye <laughs> mukuba akapiira <laughs> beba bakola mukyalo era bwenjogera kati bali mukyalo bino babimanyi eh. aaga mugende muzanye nga baana bagenda bazanya zibanga mwenda nga bayiika nga muwogo bamuteeka hmm. olujjuliro olumulya babukabukamu katono kumi nabiri kitundu tuyingire enju nga twebakangabegalira kakati omuntu ali mu middle class si kyangu ayina okulinnya takisi emutwale gyakolera tajja mm. kutambuzaawo bigere oba ayina okugula kutufuta atuteeke mu motoka kwewaliwo ebimukaluubirira kiba kyembeera bwejja abalinawo kaate bakosa nnyo kakati bwogerageranya ku china ne rasia mm. obukwakulizo buno n'obuteeka ku nsi bbiri china ate yeerumwa nnyo okusinga rasia okay. kuba yongagga nnyo Mm. kakati olina okubeera mwegendereza nti ono gwemperekerako singa basalawo okutusibira ekikookolo tulumizibwa kyekimu so nga ate ye ayina n'ensonga ne bwalumizibwa ayina kyataasa ekikye mm. putiini mu kwogera kwe kuli yalaga nti eno bagiyita existential threat okusoomoozebwa kwe balimu kwakubaawo nabutabaawo mm-hmm. china terimu existential threat ku bino mm. <laughs> ah. sokati kiki e, e, e, ekikuteeka mu kusoomoozebwa okw'ekika ekyo okutuuka ku ddaala eryo why would you raise your ant to that level kisingako bivaemu aa tobivaamu eh. vumbeera muzungu ga being ambivalent wali kanga kangamu naye nga mm. vumbeera kubanga ku bbalaza eddoboozi lya zanga juni libadde limalamu amaanyi abadde asuubirwa kuboggola aboggolera abazungu nsonga zino eza ukraine mm. yavumbedde kati yeyiyemu ku nsonga okay. ekyokubiri kyayina kennyini eyina ebitundu ebyagala nabyo okwekutula bigamba naffe twandyagadde okubeera nga twetengeredde oyina hong kong mm. oyina abatibet oyina uh, abantu abaagala okwekutulamu chingjiang bensin oyina taiwan eyefuga kakati bwowagira kyekirwaki zanga juni ku baraza yaganye okuwagira eh. ekya donesk ne luhansk okubanga byetengeredde kuba purinsipo yemu bwoga nti mbiwagidde kakati bali ababo obagamba otya nti tebalina dembe era onenya otya omulala singa abawagira abaako engeri gyabawagira nabo gamba katukitukize kati tebagala kwesiba miguwa bokka mm. abachina mm. kati okunakusoomooza mu kino ekirala china era esuubulagana ne ukraine butereevu okusuubulagana kankuba ekyokulabirako ekyomwaka oguwedde hmm. mu butongole obusuubuzi wakati wa china ne ukraine bwabalirirwamu biliyoni dola za america 15 ewera mbiliyoni dola kumi na tano mu mwaka gumu bwe guti mm, okay. so wakyolaba nti ku saawa envanyuma tulaba china evumbedde mu bino byonna mm. Mm. okyali ku mukutu sam kaziwe dispatches pulezidenti wa kenya uhuru kinyatta yasisinkanye abakulembeze okuva masekati ga kenya omulamwa omukulu kwabadde kubalambika ku kulonda okubindabinda mu kenya bikulu ki ebyabadde mu nsisinkano eno kati ebimu ku bikulu byabadde mu bigambo ebyayogeddwa ebirala ne bibeera mu bitayogeddwa wabula mu bikolwa hmm. nti ekisooka guno gwe mulundi ogwasoose kinyata okukyogera nga teyeebuzaabuziza hmm. nti awagira rayira amoloodi nga mu kulonda okubindabinda so teyayise mu ngeru yabagaye nti ono ye kandidaeti omutuufu asobola okutaasa kenya mu kiseera kino mm. so gwe mulundi ogwasoose batambudde bonna emyaka ena kuva 218 maaki okay. naye guno gwe mulundi ogwasoose ng'alyesagana musaza eryenyeri mu masekati ga kenya mbakikuyubanne so mm. ekyo kyabadde kikulu ekirala yasazeewo ku mukolo guno okwogera mu lulimi olukyukuyu ne bwe yandiogedde oluswayiri mm. n'abataasoma naye nga bakulembeze banditegedde byayogera okay. naye okwogera kwokwasobye mu saawa ebbiri kwabadde mu lulimi olukyukuyu mm. kaakati kitegeeza nti buno bwabadde bubaka obugenda obutereevu eri abakyukuyu okuva ku mukulembeze waabwe ng'ojjeko okuba nti kinyata pulezidenti wa kenya mubachukuyu ye mukulembeze waabwe kati asembayo okuba waggulu okay. kakati obubaka yabadde ayina okububawa mu lulimi lwe basinga okutegeera mm. olukukuyu ekyo nakyo kyabadde kiteeketeeke ekirala ku mukolo guno ogwategekeddwa okumala ebbanga ddene kuba gubadde gulindiriddwa ogwabaddemu abantu abasoma mu nkumi etaano gwabaddemu banabyafuzi ku mitendera egy'enjawulo mm. muntu omu yekka ye yaweereddwa omukisa ogw'okwogera uhuru mwigaayi kinyata ekigendererwa obubaka bwe buleme kutabulwatabulwa kwogerwa kwa muntu mulala yenna mm. kuba osobola okuyita abantu boogerere ku mukolo gwo ne bagwonoona bakiteeseteese nga ye mwogezi yekka obubaka bwe butwalibwe nga tebujunguluddwa mm. ekyo kyabadde kikulu mu nsisinkano eno eyesagana era ensisinkano eno yagenza okubaawo nga kinyata yasuubiza nti ŋŋenda kubabuulira ekituufu lwaki nayawukana ne william samoi arap ruto kakati abakikuyu bakitegedde jjo teri hmm. agenda kuddamu kwebuuza ojja kusalawo okuwagira ruto lwakwagalako kuba bulijjo badde babuuza naye kinyata nga tatubuulira kituufu yanoonyanga akalunga agamba nze enfuga kumi ne ruto tumuwagire kumi kati ate amwefuulidde lwaki mhm. kinyata naga nti musaawa entuufu nja kubabuulira lwaki ruto namuleka so yagenza okujja jjo mukwogera esagana nga bannakenya balinze okubabuulira lwaki yalekawo william samoi mm. arab ruto okay. emu ku nsonga eyabatabula kinyata yagambye nti twalemagana ku nkola y'emirimu naddala mu kisanja ekyokubiri ruto nga mugamba tukole emirimu gwe ngaomumyuka wange mm. ye ng'ali mu byakunoonya kalulu mm. nze mugamba waliwo ekiseera wenja okukwatira kati nkakukwasa batulonza ekisanja kya myaka etaano gweyagala kusaba kalulu okuva mwaka ogusooka hmm. naga nti ekyo kyatutabula nnyo nti nga mu ofiisi tabaamu yatuse n'okugamba nga mulengera ku mawulire ku motoka waggulu ng'ayimiridde <laughs> kubanga abakuba obudaala bw'ebyobufuzi bwebabeera hmm. aga nti omulengera ku motoka waggulu ng'ali mu kuvuma gwe mulimu gw'abadde akola mu myaka ena yalondebwa kuba vice pre deputy president naye buli wamu buli lunaku owulira alina gye yabadde waggulu w'emotoka ng'alina gwakasukira ebigambo naka nti kati omuntu ow'ekika ekyo nyinza ntya okumukwasa obukulembeze era n'atuuka n'okujuliza olugero lw'abakikuyu naka nti bajjajjaffe waliwo olugero lwe baagera nti kisingako okugenda n'omusajja omukulu eyeetuulidde ku katebeke okusinga okunoonya omuvubuka ali ku miti waggulu <laughs> ofunda n'oyo atudde ekkatebe eh, ng'olwakuba william luto eh. nga ye agamba ah, kyekyo lwaki asazewo okuwagira raibu amoro odinga era ampuliriza kinyata yalaze nti ekyabaawula ne ruto bukulu pya ekyo yakiraze bulungi nnyo mm. esagana naga nti abantu abo kakati bemuteetera nabo kubanga ekyamazima ruto kati ayina amaanyi mangi masekati ga kenya era kinyata ayina olusozi lunene olw'okuvuunuka kubanga ne gyeyabadde gavana wenyeri teyazze ku mukolo ogwo yadde kinyata yamuyita era yakyogedde nti namuyita naye teyazze mm. ruto yamukeera mumasekati ga kenya naye agambye nti abo kati bemuteetera nabo bwe twabakwasa obuvunaanyizibwa ensimbi zonna badduka nazo kakati zebagenda nga bagaba mu makanisa mm. ne mubatendereza nti bakisa baagaliza kati naga nti wano naalumba ne bannaddiini naga nti bannaddiini mu kenya bakoze bubi nnyo kenya ti omuntu nabba ensimbi z'omuwoomusolo mm. ate najja mu kanisa n'aziwa ne muyimba aleluya bweyagamba nti olutuuka naga nti mbawadde akakadde ka siringi enduulu nevuga aleluya kumbe yabbizaamu wamusolo naga nti kambawo ekyokulabirako nti abo be mulaba twabawa ensimbi okuzimba ddaamu z'amazzi ate ewaabwe mhm. erigeyo marukweti saza lirimba kalenje bazimbira abantu baabwe ensimbi ne bazibba obuwumbi busatu ku biwumbi busatu bwe mubayita mu makanisa n'amakereziya ng'atoolako akakadde kamu ng'agamba nti mpadde kereziya enoba ekkanisa eno akakadde nga mukuba enduulu hmm. naye nga yabba obuwumbi busatu kati n'abuuza uhuru kinyata nti oyabbye obuwumbi ebusatu abbye ensimbi ezibadde zirina okuyamba abaana ba katonda okufuna amazzi amayonjo gabayambeko n'okulima n'okulunda nabo baana ba katonda babbi mm. naye kati ku munyago gwe najja akutoolerako akakadde kamu obukadde bubiri nemuga nti ono tetumulabanga mu bannabyabufuzi yagaye nti ekyo kikyamu era musaanye okukyegendereza yatuuse ne ku nsonga eyokukwatagana ne rayira nga tabuulidde ruto kuba eyo emboozi ebaddewo hmm. ng'era abantu bamunenya era nabali bwe baali bagenda baga nti twalabira awo ng'atuleeseeko odinga kinyata nayo yagitangaziza nti buli kye nali nkola mu nteeseganya william ruto yali akimanyi era ye muntu gwe nasembayo okubuulira nti kakati endagaano tugenda giteekako omukono hmm. naye ye ng'ebirowoozo bye birala nnyo bitunuulidde kulonda kuddako ng'ekirala kyonna ekigasa banna kenya si kikulu gy'ali ye buli kintu ayagala akitunuulire mu ngeri ya byabufuzi mm. naga naye buli kintu akawonvu n'akaga nga noonya raira amola odinga kuba ensi yali yeetemyemu era ne munyonyola nti kino kyendiko bwe kimala okubaawo n'akyegaana nga ye bw'ataakimanya nako naye bwe yakirabira ku tivi <laughs> <laughs> naga nti oyo musajja kakati gwe muli mukuteetera naye nga mugamba abakikuyu gwe mwagala okulonda hmm. naga nti kakati tudde ku byobulimi jukira ruto yali enyeri wano nagamba abantu nti kale muli balunzi naye amata gamwe temulina nakatale nze nalabye akatale e kongo bali abantu bekongo banafu era ekyo kyaleeta n'ebizibu ekongo <laughs> banafu hmm. nze ngenda banoonyeza akatale amata tugatwaleeyo abantu bali miliyoni kyenda naye banafu emikono bebakira myebakire nga nga gyaba mm. <laughs> kati mwabakozi abenyeri wano amateyo gyetugenda okugatwala kakati ngaasinziira wano enyeri nabagaa nti bannange mwe ministry eyina okusinga okubagasa si yeyo ebyobulimi kuba muli balonzi n'abalimi mu kisanja kyange ekyemyaka kumi kumpi emyaka munaana oba musanvu ministry eyo nali nagiteekamu bantu ba william ruto yeyabaleeta nti bano be basobola nenga nti kale naabuuza babakoledde ki kati abaga nti agenda kubanoonyeza akatale eyo ye ministry gyabaddemu mm. bwe nabagoba nenteekamu peter munya kati yakamalamu omwaka gumu n'ekitundu mm. enkyukakyuka ndowooza yeeyogerera n'abagamba emwanyi ensimbi zetuzijjamu kati zeeyongedde ekyo munanjulira naagaa nti abalimi b'amajaani baali bakaaba ebijimusa ebitakola ebbeeyi nabiki naga kakati ebbeeyi teyatereera tebikola peter munya yakamalamu omwaka gumu gwokka nga ngobyemu abaruto mu ministry eyo mm. naga nti kakati tetugende ku mata gaagwa ne gatuuka ku siringi asatu mu taano buli liita mu mwaka gumu nga munya gyali liita temugitunda siringi ana mu taano ntiye nafundikira ku nsonga eyo kuba yabisengese mu miramwa nafundikira ngaababuuza munya asigalewo oba tuleete bali ababbi kyekigambo kyeyakozeseza <laughs> ebyo bigambo bye eh. munya asigalewo oba tuleete ababbi ka abantu nti aa kenya waliwo wakayimba kebayimba ennaku zino kaluswairi mm. nti kenya esobola okugenda mu maaso n'okutereera nga ruto taliwo bakayimba nnyo nga bagoba moyi okay. nti kenya esobola okubaawo moyi ne bwaba taliwo mm. kakati bwe yayogedde ebyo n'akayimba ne bakateekamu nti kenya esobola okubaawo nga ruto taliwo <laughs> mu kwogera kwa kinyata mm. era yayongedde okutangaza ku kibiina kye ekya jubiri kubajjukira kati abasinga obungi bagenda mu uda kanabadde bakisigadde mabadde tebamanyi kiki kiddako tunoonye ebibiina birala kubanga azimiyola omoja si kibiina hmm. tunoonye ebibiina birala oba jubiri weeri kyenyata yabakakasizza nti ekitundu kya jubiri ekyasigaddewo kijja kubaawo <laughs> era ekibiina ki kijja kubeera ne bakandidate ku bifo ebirala byonna okugjako ekyobwa pulezidenti hmm. nadda ne ku bibiina ebirala kati ebimeruseewo kubanga abamu kubabuuse mu jubiri ng'etabuka bakozeewo ebibiina ebyabwe mumasekati ga kenya mm. nabagamba siina mutawaana na muntu yenna mumasekati ga kenya akozeewo kibiina kyekiki ekitono okufunayo bakansala abaka bapalamenti baseneta ne bagavana okay. naye tujjukire ekintu kimu nti byonna ebibiina tubiteekewo naye nga bikolera wamu mm. wansi buli omu abe ne bakandideeti be waggulu tuwagire omu raira amolo odinga yagaye nti kubanga bwe tutabeere bawanguzi ate nga tetwogeza ddoboozi limu tujja kufiirwa fe ng'ekitundu mm. so tufunamu nga tusigadde tuli wamu bwe tuneeyawula olwo bajja kuba batumeze naga n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu bubeere bwakulaba nga gavumenti eddako nayo yaffe ejja kuba yaffe nga rairodi nga ye pulezidenti okay. bw'ataabe pulezidenti mumanye nti gavumenti tugifuuye mu ng'ombe mm. okyali ku mukutu samkazi we dispatches mutabani we yali pulezidenti wa kenya mwai kibaki nga ye jime kibaki eggulo yayatudde nti wakuwagira rail odinga so nga famire zino zombi zibadde kumbiranye mu byobufuzi biki ebikyuse wakati w'enju zombi ebiviirako jime kibaki okuwagira rail odinga webale nyo nga tugende wa kiba kyawo mm. waliwo ensonga gye tubadde tulese gye tutasobola mm. kwerabira mu kwogera okwo okay. nti bwe yabadde akuwumbawumba nga amaze okwogera ensonga ezo zonna mm. kwe kuwanjagira bakikuyu banne okuwagira rayiro odinga era n'abagamba nti naye singa ne ruto akyuse n'eyisaayi mm. ku kisanja ekiddako basobola okumuwagira naye empisa ze bwe ziba tezinakyuka ne maaso tebajja kumuwagira so yaleze nti basobola okumuddiramu <laughs> naye empisa ze yabadde amaze okusengeka nanga eh. nti bwaba bwatyo bwafaanana sisobola kumuwagira naye bwanakyuka bwanakyuka tulinamuwagira mumaaso eyo butereevu mu maaso tujja kusobola okumuwagira kubanga yalaze nti yasanga ah, ebyenfuna mm. kakati we yabisanga abikubisizaamu kumpi emirundi ebiri ani akubisiza kinyata okay. bwe yabadde agira nti ebyenfuna bye bankwasa ebye kenya mm. kati kumpi mbikubisizaamu emirundi ebiri mu myaka kumi mm. nti ensi egaggawadde okutuuka awo tusobola okugikwasa abantu nga ruto okay. ngaababuuza nti ku ebyo byemaze okubanyonyola nesente ezayina okukola ebidi baana biki mm. omuntu afaanana bwatyo tusobola okumukwasa kati ku nsonga eyowaliwo wano Ah, benich wanuko omulamu Mm. yali deputy mayor eyasooka wamakinge saabagabo kati waleetedde ekibuuzo nti ani abadde n'obuyinza okuvunaana ababbi abo kinyata talina kyagamba banna kenya kakati kankuwa ekyokulabirako ne kinyata yabadde mwegendereza mm. daamu zaayogerako eza ergeyo marokwet okuva ku minisita bonna bali wabweru ku kakalu ka kooti naye yabavunaana dda so bali mu mbuga z'amateeka mm. Eh, okuddamu then kiwanuka mm, mm. ndowoozaamu nti akireetedde mu nina nange wenadde ngendo kireetera mm. nti bwe tutunuulira ate ku luto ye kennyini ah, anti kakati omuntu amateeka facts a technical in a court of law kati bwoba gwe okuttemu naye nga bwomala okuwaatamu oleeta ne tulya kati ate abaalya tosobola hmm. kuba bujulizi kibwoyina nti fe twalya nga tumanyi nti ozibbi gwe waleeta mubaara netunywa tetwamanya nti oba gyokola <laughs> kati ruta okiba kizibu okuga nti naye bali bennyini bayogerako bebaali ate nga ruto ye yabaleeta mu gavumenti bali wabweru ku kakalu ka kooti okay. bakwatibwa okuva mu ofiisi ne basibwa okay. okuva ku minisita omuwanika olw'ensimbi ezo right. uh, so kakati ka bwe tuddayo ku kibuuzo mm. kyo ekyajime kibaki kituufu kyoyogedde nti famire ya kibaki n'odinga zibaddeko ku mbiranyi hmm. naye bannabyabufuzi be kenya tebabeera na busungu bwa lugenderezo hmm. aa banyiiga ne bakakana kakati biri musanvu kinyata ne luto baali kumbiranyi biri kumi nesatu ate ne babeera wamu hmm. kakati bali kumbiranyi ate mumaaso basobola okuddiŋŋana akugambye kasita akyusa empisa basobola okukwatagana kati bibyo obufuzi bye kenya so mm. nekiba kifamire bwogitunda kubanga kati jimmy ng'ojjeko okubeera mutabani wa kibaki yomu ku bakulembeze mumyuka wa mukulembeze w'ekibiina kye bayita tnd mm. the new democrats kati naye ekibiina kye nakyo kyasazewo ffe tetugenda kuleeta presidential candidate tujja kuvuganya eno wansi waggulu tuwagire raira amolo odinga okay. ensonga esinga obukulu gye yatadde mu ddiiro mukiwandiko kyeyafulumiza jimu ekibaki yagambye tuwuliriza okwogera kwa uhuru mwigaayi kenyatta nga gwe tutwala ngaomukulembeze waffe abakyukuyu mhm. ensonga ze zonna ne tuziwulira n'atuzaayo mu byafaayo by'ekitundu kino n'awunzika ng'atusaba tulonde raira amolodinga n'olwekyo nange sijja kujeema tugenda na raila amorodi nga yensonga enkulu gyeyatadde mu kiwandiiko ng'alangirira nga bwagenda okuwagira raila amorodi newankubadde ngaasigala mu kibiina kye ekya mm. tnd naye jime kiba ki kino ekirangirira agenza okukikola jjo ng'ate emyezi egiyise era abadde ayina ebigambo byayogera nga bikulaga nti atandise okuseeseetuka mpola mpola mm. kubanga jukira bano bali kumbiranye nnyo biri musanvu odinga nekinyata abajukira n'abantu abaafa mu mbiranye eyo mm. naye kakati jime mu myezi egiyise emitonotono abadde agenda atereza emboozi eyo mu matu g'abantu zekiyita narrative mm. ogikyuse ogenda okutuuka okubotola ngaabantu obateeseteese kyekigambo kisinga okuba ekitufu aze ateekateeka abantu okay. emabegako ayinawe yagambira nti bannange omuntu ffe mu kiba kifamire gwe tusinga okwebaza okuyamba kitaffe emyaka gye yamala mu byobufuzi yerayira amolo odinga mm. daga nti ekisookera ddala yagamba odinga famire kitaawe jaramojo ojinga odinga ye yagenda emakerere mu univesity gye yasanga kitaffe nga musomesa muto yali musomesa kuba bwafuluma emakerere yomu ku bayizi abasinga ne bamusigaza ngaomusomesa ow'ebyenfuna mm. kati ye yali asazewo agenda kusomesa nga nebiroto bye byakubeera profesa wa university mm. kakati jaramojo ojingo odinga nga aline tomu mboya ngamuga nti mukulu eno vaayo kenya egenda kufuna obwetwaze era bwe baamuleeta baamuteeka na ku ddala lya waggulu yafuukirawo omuteesiteesi w'ekibiina kya kanu okay. kakati jime kibaki ebyo abyogera emyezi mitono egiyise nti odinga famiry enkulu nnyo mu byobufuzi bya kibaki kubanga jukira oluvanyuma twogera ku kibaki eyamala emyaka makumi ataano mu palamenti ya kenya eyaliko vice president emyaka egisoba mu kumi eyaliko lead of opposition emyaka egisoba mu kumi eyaliko president emyaka kumi ye cv yakibaki stanley emirio kati mutabani wagamba nti ebyo byonna tosobola kubyogera nga toyogedde ku famire yabodinga eyamusitula muki yagaba bamujja namulekicha room kyekigambo kyeyakozesa <laughs> handpicked him from the lecture room in makerere eh. ne bamuleeta ne bamufuula omutesitesi w'ekibiina kya kano okay. kakati olwo ateekateeka abantu okubalaga nti naye odinga si mubi nnyo mm. kubanga ekimu ku kiriwo mu bakikuyu okubamatiza okulonda omujalu wo olusozi lw'amaanyi mm. kati jukire mabegako yetwagira ku bannabyafuzi abaagamba nti ffe twafulumyanga propaganda ku odinga kati katomusaabulule kakati nono jime kyabadde akola kusaabulula ebigambo ebibaddewo ku odinga mm. nti bwe mbamuga nti abasajja bano bazibu basosoze lwaki jaramoji omujalu ne tomu mboyo omujalu bwe bagenda okunoonya omutesitesi wa kano tebanoonya mujalu wo banoonya mukikuyu katufune obubaka buno tukomewo okyali ku mukutu samkaziwe dispatches tutunulira okutabagana kwenjuyi zombi wakati wa famire ya jime kibaki oba eyaba kibaki neyaba odinga yes kakati bwova ku ebyo ebyegyenkaaga mm. nga famire yodinga ereeta kibaki mu byobufuzi mm. nebbiri ebiri tasobola kwerabirwa okay. odinga yalekawo okuvuganya ku bwa pulezidenti mm. kubanga oba oli awo singa odinga yavuganya n'atwala obululu bwomu kitundu ekikye ekya nyanza hmm. kyandyanguyidde kandidate wakano uhuru kinyata ku mulundi ogwo okuwangula naye odinga yasalawo okuwagira kibake ye naatavuganya era engombe eyo ejjukirwa nnyo mu kenya kibaki tosha engombo hmm. yodinga era abamu ne bamunyiigira nnyo bajaluwo banne omuli profesa peter nyanga nyongo james orengo nti ekyo kyokoze owe mudde omujaluwo asobola okubeera emabega w'omukikuyu odinga n'akikola n'abeera emabega w'omukikuyu kampeyini hmm. nga zinaatera okugwa kibba kinaafuna akabenjako omutawaana nga tasobola nakusaba kalulu ne bamutwala n'ebweru mu ddwaliro hmm. kakati odinga n'afuuka nga yasaba akalulu naye nga tasaba kake asaba kachibaji asaba kamurwadde ali ku kitanda okay. so kakati jime kibaki agamba ebyo byonna tosobola kubyerabira ku famiry eyabodinga kakati naye nga ebyonna bibadde mu kuteekateeka abantu abajjukiza abalaga nti abantu bano tebaliiko bibi byokka n'ebirungi weebiri mm. kati ku nkomerero ya byonna jjo kinyata olwamaze okwogera kati jime kibaki kwe kuyitira awo nti aa nze mpulidde ddoboozi lya mukulembeze waffe ngabachukuyu uhuru mwigai kenyatta mm. kandidate waffe ye raira amoro odinga okay mu kampeyini za ruto ne tiimu ye basiza ekifaananyi nti odinga state project kino kikosa kitya odinga kiina bwe kimukosa uh, ekyokulabirako nti oteeka ekifaananyi mu bantu nti waliwo abanene wa bananyini gavumenti mhm. bebasalawo so simu abantu babulijjo kakati kirina bwekikuyamba okuzimba movement nga ruto gyazimbye eya hasla movement mm. ekyo nokigattako kigambo kyeyali akozesa emabega dynasities obukulembeze tebubeerenga bwazifamire mm. lwaki bwazifamire zimu na zimu mm. so kyekigendererwa kyogamba state project oluusi ne bakozesa n'ekigambo deep state era kyakola nnyo mu kukuba kinyata mu biri ebiri ng'avuganya kibaki mm. kugamba kamu ku bukodyo bwe beewoze mu biri ebiri nti kinyata baamuteeka mu mbeera nti eno pulojekiti ya moyi kati bwemuba mukooye moyi ate temusobola kusigaza ono mm. era ne bamukuba bubi nnyo mu kalulu wabula okusoomoozebwa okuliwo nti waliwo ebyenjawulo bingi wakati wokulonda kwomulundi guno nokwa bbiri mu ebiri nti mu bbiri mu ebiri pulezidenti yeyali asiibula moyi ekyamazima tekiriko kubaganyizibwa birowoozo kenya yali emukooyi kinyata tosobola kumuteeka ku ddaala lyerimu ne polzi zonna eziri independent zikulaga waakiri abantu bali ataano ku ataano mm. kuga amaliriza emirimu gye abantu bali ataano ku ataano katereza nti oyo president kuba kizibu okusanga ensinga president alina approval rating ya nsanvu ya kinaana kizibu mm. naddala mu nsi ezirimu demokrasiya average rating zezaabakulembeze era zibeera mu ataano okay. yenomo trend nebwogenda mu america nebwogendawo mm. so kati mu kenya kiba kyali awo ku ataano sorry chinyata so kiregeza nti toyogera ku president ensigo ekyaye ennyo kati bwe bate mukyaye ng'eyina nabo abamwagala kati ate oyinza okukakasa bano nti bwe mba mwagala oli n'obululu mu bukyuse bukyusa bwe buwoono gwataddewo mm. kati kirimu okusoomoozebwa nti oyinza okulooza nti okuba odinga ng'olaga nti kagologoosi ka uhuru naye nga waliwo abajja okwa abaagazi ba uhuru tebalina mutawaana na kagologoosi ka uhuru mm. ka uhuru ebyamoyi birala nti ne bwoddayo emabega mu kulonda kwa kyenda mu ebiri ne bwe yakola effujjo erifaanana litya mu kalulu teyaweza bitundu ana ku kikumi mu byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ate nga nabyo byalimu sayansi mungi mm. naye ne mu byalimu sayansi teyaweza bitundu ana ku buli kikumi era n'alayirira awo kubanga baali tebalina bukwakulizo mm. kati yogera kyenda mu ebiri kati ate mugatteko emyaka emirala kumi toloza nti ateko kubanga approval rating yali teweza na bitundu abiri yes ngojeko rift valley java kizibu okusanga moyi we yali akyayina obuwagizi kakati ekyakinyata kyawukana kokko so kakati bw'oba okozesa ekigambo ekyo ekyegendereza era luto waliwo kampeyini ye wetuuse n'ekyegendereza nti bw'ajja mu bitundu nga masekati ga kenya yeewala okuvuma uhuru era agamba odinga yamuwubya yalemeseza ne gavumenti okutuuka okukola byeyandikoze era kanti singa oyo odinga teyajja mu gavumenti eno uhuru yandikoze bingi nnyo <laughs> eraga kati bwakwasa abalakazi nga baga nti naye uhuru tukusaba gwe owumule mu mirembe foono mutulekere tumwesobolera mm. yetooni yaabwe mm. kubanga bakimanyi nti bwomuvume ennyo ayina ababi tali ku ddaala lya moyi we yali basobola okuseesetuka nga bagenda eri oyo gwoyisa akagologosi kooli mm. ekirala nti bwoyita odinga state project ne bakiteeka ku meeza ddala kubanga state project kitegeeza oyo abadde ateetera n'abali mu buyinza oba ateetera nabo bwe babateeka ku meeza ruto n'odinga ani asinze okumala ebbanga ddene ng'ateetera ne deep state ruto yayi ye yanonyeza mo ya kalulu akali yake fujju lukumu lwenda kyenda mu ebiri mm -hmm. najja kyenda mu musanvu muvubuka muto myaka asatu nayingirirawo ne cabinet mm -hmm. najja ne mubiri ebiri abalala nga badduse mu kanu ruto yomu ku batona abasigalamu ne bawagira candidate moyigo yali aleseewo mm -hmm. kakati jangu bbiri kumi nesatu okutuusa olwaleero kati fakiti size zaawukana ku zakibaki kubanga kibaki agenda okugamba kinyata nti oli state project ng'amaze ku opposition emyaka kumi kyenda mu ebiri okutuusa bbiri ebiri mm. egyo emyaka kumi kibaki yaliko era nga ye opposition leader mm. mu paalamenti kakati bw'oba okosa ekigambo deep state oyina okutunulako mu mira nogaa nti mm, nyinza okukozesa ekigambo ate ekigambo nekyenzirira era bwetegereza mu kampeyini kati ennaku ezisembyeyo nti bagenze bakikendeeza kubanga kiyinza ate okufundikira nga kikoseza kampeyini eh. kankwerekereze kubanga nemusaasiza alabika nga ayingiddewo kankusabe osibule ku batuuliriza awangale saabasajja kabaka